पल्लीदारी गर्ने कामसाम गर्ने त्यस्तो काम जनप्रतिनिधि गरेर एउटा सानो हाउसवाइफ भइसकेपछि कामको जिम्मेवारीको सिलसिला बढ्यो आफ्नो काम गर्दाखेरि जत्तिकै जिम्मेवारी छ घरको काम गर्दा त्यत्तिकै जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भयो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम समाजमा म समाजमा महिला भएर अगुवा भएँ अगुवाई भएर काम गर्न पाएँ एकदम खुसीको कुरा हो त चारवटा अब बैठ नै सकेछ लियो पहिले अब त्यो मरदमा क्या नाम बैठु कि घर बेटा बेटा अब बेटा पोता अब जब नाचना बमोज कति के हमारे के नै त्यसलाई मैं केरा बैठल अब त्यो बोर लगेको छ आ अब नै से नै लगे आब तऽ बुझी माय हमर राजनीतिमे चलि गेलै तऽ नहि बोलतै तऽ बाते नहि होतै बोलऽ तऽ पड़तै हामीलाई बैठक बोलाउँदाखेरि पहिला जानकारी नहुने त्यसपछि का गाउँपालिका कार्यपालिका काम पनि प्रस्तावको बारेमा जानकारी नहुने पहिला बैठकमा गएपछि मात्रै सुरु हुने हामीले राखेका कुराहरू कोही सुनाइ हुँदैन कुनै कुनै ठाउँमा सबै ठाउँमा त भन्न मिलेन कुनै कुनै ठाउँमा हामी दलितकै कारणले हो कि मेरो कुरा सुनाइ नहुने भन्न चित्त दुख्छ पैसा नि उठ्दैन बरु साथीहरू उठ्छन् भनेपछि उहाँहरूलाई सहयोग गर्छु उठ्ने हो ठुलो पदमा दिएपछि जिम्मेवारी राजनीतिको नसा बल्ल सुरुवात हुँदैछ र मैले गर्छु टिका त छोड्बिन वडा अध्यक्षमा महिला आउनुहुन्छ होला अहिले अब अन्य खुल्ला पदहरूमा पनि त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म पनि महिला आउनुहुन्छ होला